ट्रिपल में ये No. Phone up on me. I'm the Torah. एमो दे अलग हो गया रेन में तुझे देगा क्या एमो है ए आ जाओ आ जाओ आ जाओ एक किस कर दिया दे भाई एक एक का सिर्फ 11 एमो है क्या करूं đến đây này thế nhưng mà còn Watch out! Yes.